može. A mi samo putem i pričamo. Da, gdje smo trebali, i tamo u da e, pa mogli smo. možda tamo. 0-1, 2-1, 3-3. Ko na venčanju? Da. Jedno njemu tekao. Hajde vidim kako, vidim kako vetar dovoljno da znamo šta, kako da planiramo. Ovako na vam. Dobro. Do To nam je okej. Okay. To nam možemo. Znači ovim putem se možemo. Možemo ne da stati tamo. Možemo, da. Nije u pre šume. Ko... Sad li tamo? Da, da. Odmah vadi pušku, sve stavi. Da, da, da. da. Evo, 7.64 ove godine, za sve što nije lovio. Gdje dio nema, gdje su ne mali dvojice? Neće zna, dva, tri. Što? Mi da sa ovim. Pa rekao, ajde, možda bude svinja, pa onda... Mislim, znam ja da bi on ju lovio. Otok je još kitao sam jel' Opet? Opet. Ajde, RVS, pošaljite koji metak. <laughs> Ništa, pa da probamo. связями слежали. 지만 잘 되겠거든. Plečka, krvavija. Bravo, man. Idemo štap napit. Pa znam da ti ide. Čuka srce. <laughs> E, znaš šta je? Vidim po te Grofe, sad je došao moment da pokušavamo da ti otežavamo na sve načine, pošto sa tronožicom pogađaš kako hoćeš. Da. Sad smo prešli na Ne je mi to problem. Problem Ja tamo da pustim ovim spomeg 20 cm. Vidio sam, ja sam ga pustio na kameru. Odlično je. Ne, ne, jesi vidio kako se, da on stisni muslo ono, malo. Nisam stavio da snimamo iza, ali... Tad ću mi vidio da sam uradio ovo. Dva put sam to uradio, tamo da e, puknemo s pametu. čuo sam kad si rekao... pa <laughs> ne, ja sam tamo da puknemo on krenuo. Pa da. E, e, ovo je prvi ne pamati koji mi nije pao na licu mjesta, da je otočno. <laughs> e, zato što je karma jedna gospođa, on mi se samo smeje da moji i trče. E, sad je tvoje trče, Siniša. Kakvi s vama mišići? E, pa malo smo čučkali opet. Opet, koliko piše ovaj Pa nismo puno, ono, no prišli čoveče, nevjerovatno. Ja u istom momentu kad govi na mote i stane da se ga vidi. Je, ja ga tamo... Nevjerovatno čoveče, košuta, košuta... Ne, ne, jelen, jeli, bilo Rogov, snimao sam ga ja, kad je bio tamo. Ja sam vidio da ja sam veliko kratko vidio. Jelam sam daća. To je njega i pobunulo. Jelam sam daća, jelam nešto duplo veće se pojavljuje. Šta je sad, bok te? Razmišljam. Rekao, ma jelen, rekao, nema šta drugo, rekao. Kako smo ga i vidjeli. Kako smo ga vidjeli, da belu. Kažem. vrhovi. Šesterac, ali tanak. Da. Ako pogledaš, još on je tanak, gore. Da. da. Ja sam samo vidio malo ove ivice, bila zadnju. Da, još sam rekao da sam rekao da prednje ne vidim. Pa je stari. A? Do. Ti pa vidite ga uže kopi. da, da, Ovo najmanje 5 godina sam daći. trofej. Odličan je trofej. po srpski da se izljubite. Rafa, naravno. ste zadovoljeni? Lijep. Naravno. Jeste. Sam daći. Znači? Po telu i po svemu ja bih rekao bar 5 godina. Pa vidi vrat koliki. Vratinu ima baš lepu i ruže i sve. Vlak je pustio dole. Parašci. Ovo je slomljena. Da, jedna je slomljena. Znači jedino što kod njega lepo su ruže, sve ostalo je... Ikriča ostaje. Jeste. Da, malo ikriča, ali ovo ostalo nema neku ni visinu. Odličan trofej pravi za vađenje.